Ja, jag tror att jag spela in. Mycket intressant. Mm. Nu ska jag försöka köra ut mig. Då är det så här att vi har en gammal tradition här. Eh, det är eh, att eh, Chatham House Rule applies. Och vad är det då? Jo, det är att naturligtvis man inte... De människorna som är inviterade här, de gör det under då den premissen att de inte ska bli citerade eller något Och det är en regel som har funnits i över hundra år bland gentlemän i Storbritannien. Och gentlekvinnor, får vi kalla det också. Och det är helt uppenbart att om det klaras av att hållas bland gentlemän så klarar vi förhoppningsvis av att hålla det här. Alexander Hellervik heter jag som sagt. Jobbar på Trafikverket sitter här i Göteborg. Och jag har bland annat har jobbat med den samlade effektbedömningen för Västlänken. Och, ni hör mig inte? Nej. Bland annat har jag jobbat med den samlade effektbedömningen för Västlänken. Och det tänkte jag prata om idag. Men först lite om bakgrunden, sammanhanget och vad Västlänken är och varför den har jag har tyvärr rättighet enligt omfattningar, lagar och så. Att ni beslutar. Och om kapaciteten. Okej, men då tar ni hit säkerhetsvakter, poliser och så tar vi tidningen och så svarar ni på dem. Kan du säga det igen som du sa? Vadå? Vad har på sig, snäll. Jag det var bara vad juristerna sa. Varför vill du ha mitt namn sa du? För att jag, jag, varför vill du vara här? Va? Jag vill veta vad du heter. Varför då? Så om, om du använder hans nu på odlare så vill vi veta ifall det var du som gjorde det. det är från Trafikverket materialet, eller har jag missuppfattat det? Ja, får höra honom. Ja, det är från Trafikverket så det är allmänt. Presentationen är hans. Presentationen är hans. Det är fortfarande... Presentationen är hans.